m o l t i s o f t 系一间可以提供到一站式 IT 企业方案嘅服务商，服务包括网络安全、数据连接、数码转型、云端服务同埋管理服务等等。其实 VMware 同 m o l t i s o f t 已经合作咗大约十年时间，咁唔知市场嘅反应又系点呢？在座有 m o l t i s o f t 嘅阿 Tim 同埋 VMware 嘅 Benny，不如倾下 m o l t i s o f t 同 VMware 嘅合作啊？究竟个市场反应系点？同埋大约系几耐之前开始噶？ 誒，我哋 m u l t i s o f t 啦，其實 VMware 已經合作咗超過十年。早於二零九年嘅時候 m u l t i s o f t 已經提供 Server Virtualization 嘅方案。至於近日大行其道嘅 HCI s o l u t i o n m u l t i s o f t 亦早著先機。除咗係香港第一間 deploy 咗呢個 Solution 俾我哋嘅客户之外，我哋喺一八一九年嘅時候，我都成為咗 p t n e r of the Year of the e a r 嗰度嘅呢個 v n 嘅 Solution 嘅成績真係有目共睹。不如都傾下 VMware 而家喺市場上領先嘅地位，由虛擬化去到雲，究竟點樣可以幫客户解決？ 到佢哋邊一啲問題啊，同埋可以點樣滿足到市場上嘅需求啊？VMware Channel Team 今年有個口號：Be cool, be young, be ready。Be cool 定義人人唔同，可能我覺得着 AJ 波鞋揸跑車好有型。喺 VMware 嚟講，我哋做到人哋做唔到，就好有型啦。例如，我哋同六大 hyperscaler 有個 multi-cloud 嘅合作，又或者喺 w h i s p e r 可以同時間行到 VMware 嘅 workload，甚至乎可以行到今天好流行嘅 cloud native apps。 對人哋做唔到，我哋做到。Single i s p r Platform be future ready。VMware 系點樣建立一個最佳軟件嘅定義數據中心，同時間可以可靠同埋及時咁樣滿足到客户嘅業務需求呢？好多人將 HCI 等於 SDC，我認為呢個理念係錯嘅。數據中心係需要有 compute、storage、level and security 等等。 而 HCI 即系 SDC 里边一個元素嚟嘅啫。顧客可以從 i s p r VSET 伸展到去 Networking and Security，即係我哋 NSX，又或者 Automation Management，即係 VCloud Suite，整合成一個 full stack 嘅 SDC d。呢個先係 VMware SDC d 個理念。咁講下 VSET 嘅最新功能啊。VMware VSET 嘅優勢 echo 翻我之前所講嘅 be cool。我哋嘅 VSET 技術係編咗喺 w i s p r kernel level 裏面嘅，人哋做唔到。咁我哋好了解每一個 VM host 特性。 用最少嘅 CPU overhead，從而大大提高效率。而最新版嘅 V-SAN 咧，更加加入咗 Nas 嘅 features，做到 file sharing service，照顧每一個需要。最後分享一下 V-SAN 嘅成功案例同埋帶來嘅成本效益喺度我想分享一個有關保險業嘅案例啦。呢間公司本身已經有四五十部虛擬嘅機啦，佢哋一直都煩惱緊，究竟買一個乜嘢嘅 s n 先至可以適合到佢哋咧？咁而我哋 m u l t i s o f t 推薦佢哋用咗一個 V-SAN 嘅 solution。 而呢個 WeChat 嘅 solution，佢哋而家已經用咗兩年啦。而家佢哋每年都會增加 computer resource s 啦。咁而嚟緊仲有一個最重要嘅關口，就係佢哋會睇埋 VMware 嘅 Full Stack s d d c 去提升埋佢哋嘅 security level。最後，VMware 同 m u l t i s o f t 會繼續緊密合作，為客户提供最佳嘅服務。Yes。